dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é um unboxing das cartas da Fórmula 1. Finalmente chegaram a Portugal. Sim, eu andava pá, há uma semana, há duas, duas semanas no site da Tops Espanha, ah, porque é quem fornece aqui para Portugal, a ver quando é que estavam disponíveis, porque eu sei que na Tops do Reino Unido já estavam disponíveis. nós estamos sempre, sempre os últimos. Ai, já nem é novidade, quase. Mas pronto, eu espero que gostem. lembrar que a caderneta do ano passado era assim. Tinha o Hamilton, o Vettel, ainda na Ferrari, bons tempos ou não, uh, o Max, o Ricardo, o Kimi e o Sainz. Um, ehm, e vendiam estas caixinhas. Eu ainda tenho imensos, imensos, imensos, imensos cartas, Um, ehm, e vendiam-se em, eh, em saquetas pequeninas de 6 cartas uh, por 1 um euro e vinham assim também ou pelo menos as papelarias tinham um, as saquetas aqui. Este ano o pack inicial é este. Uh, tem o Hamilton, o Max, o Sainz, o Vettel e o Norris uh, e inclui 20 cartas, uma carta exclusiva que eu penso que é do Alonso, o arquivador, as regras do jogo e o tapete de jogo de dupla face. Vamos lá abrir este pack que custou 8,99€, acho que ainda não tinha dito. Vamos lá. Vem assim um arquivador um, básico, daqueles que roubam fotos. <laughs> e, e esta é a capa da frente. Uh, isto é novo! Já vamos ver. E esta é a parte de trás. Tem as cartas e, e a parte de trás. Este é o tapete de jogo, é parecido com o do ano passado. Exato eu nunca cheguei a saber como é que se jogava, mas pronto. Uh, vamos pôr então no nosso arquivador a parte de trás e a parte da frente. Que lindo, eu gosto mais desta, desta capa do que do ano passado. Tá, a parte da frente e a parte de trás. Vamos ver, porque veio isto... Ai, é um guia, é as regras do jogo. A novidade é que este ano, eh, em vez de cada saqueta trazer apenas 6 cartas e custar 1 euro, eh, ela custa 2 euros, <laughs> mas traz 10 cartas. O, pelo menos aqui em Portugal, na minha zona, eh, vende-se assim nos quiosques, Não tem os tipos cromos também da, do futebol. está tudo em espanhol, não é? Como rogar é, é F1 Turbo Ataque. Carrera em circuito hasta la meta. Ah, oh, tem um calendário, olha que engraçado. Tem um calendário. Uh, tem o Toto e o Matia e o Gunther. Gosto. Não me diga que nós temos cartas deles. Temos. Adoro. Ah, e depois temos o da Fórmula 2, já o ano passado também tinha. Ai, tem tipo um quadro de honra. Quem é que tem mais um, títulos, mais vitórias, mais poles, voltas rápidas. Conseguem ver? Conseguem. E pronto, vamos lá. Ai, pois tem cartas exclusivas, ok. Ah, somente disponíveis na tops.com, ok. Ai, eu vou comprar isto tudo. Vamos abrir agora a saqueta que veio junto com o arquivador, com o pack inicial, em que a carta exclusiva é a carta do Alonso. Obviamente, se isto veio de Espanha, não é? Tinha que vir a carta do Alonso. Também podia vir do Sainz, mas não. O Alonso é o herói nacional. Vamos lá abrir. Ui, calhou uma matilha! Ai, gosto! Ai, que ar, que ar sério! Uh! Tem uma, um, uma nova categoria que é F1 rock, uh, Rocky. <laughs> F1 Rookie Flashback uh, com a temporada 2015 Pro Max. Esta é nova. <gasps> O Gunter! Saiu-me o Gunter! Ai, que ara sombrio! Olha, vejam. Eu acho que o é que vou fazer é abrir as outras saquetas, porque eu comprei mais 5 saquetas de cada uma 10, 10 cartas e de 2 euros. Portanto, eu acho que vou abri-las todas e depois junto e ponho aqui no arquivador. Acho que é mais fácil assim. Vamos abrir a primeira saqueta. É assim. Tão lindos. Ai, que caem. grande Verstappen, aqui uma carta de qualidade de qualificação, 84 de defesa e 91 de ataque. E, uh, eu gosto desta carta! Ah, deve ser pelo, por ter as cores da Itália. Uh! Ah, digam lá que esta carta não é gira. Vamos abrir outro pacote. Foi aqui um gasto de dinheiro hoje. Nossa. Oh, uh, este é gira! este é gira! Este, este pontinho vermelho aqui é da câmera a gravar, mas desculpem lá, esta, esta carta é muito gira. É. Muito bem, Tops. Tops está a inovar. Já começa a ter cartas repetidas. Até gira. Uh, uh, eu acho que são, estas são as minhas preferidas. Já há bocado também gostei a do, a do Giovinazzi, mas esta... Ai, isto é digno de pôr num, numa moldura. Entretanto, abri já todas as cartas e tenho... Ai, estas cartas todas. Tenho muitas agora da, da Fórmula 2, vieram muitas. O... <laughs> o Betelzinho aqui, aqui todo sorridente. Vamos lá, organizar isto tudo. pronto, as cartas já estão todas no arquivador, todas bem organizadinhas e um, eu agora vou continuar a fazer a coleção, mais 2€ aqui, mais 2€ euros lá e vou à falência. Mas a Fórmula 1 merece o meu apoio. E eu acho que as cartas deste ano estão mesmo, mesmo bem feitas. Muito melhores que as do ano passado. As do ano passado tinham assim um, um tom mais eh, escuro, eh, os fundos eram sempre pretos e estas aqui uh, têm mais vida, eu acho. Só espero conseguir terminar a, a caderneta. O ano passado não, não consegui terminar, faltavam aquelas cartas das lendas, mas vou ali à Amazon e tento sempre ver se há cartas à venda. <laughs> Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto, subscrevam o canal e vemos no próximo fim de semana. Deus!